Saravaiansan, vento, vento, ventania, vento, vento, ventania, é sinal que Ansan vai chegar, vento, vento, vento, ventania, é sinal que Ansan vai chegar, é mulher brava e guerreira. Treme as paredes do Congá Ela é mulher e guerreira Então toma cuidado, meu rapaz Ventou, ventou, ventou, ventania É sinal que a samba vai chegar É mulher brava e guerreira Treme as paredes do Congá Ela é mulher e guerreira Então toma cuidado, meu rapaz Ventou, ventou, ventou ventania É sinal que o samba chegar. É mulher brava e guerreira Treme as paredes do congá Ela é mulher e guerreira Então toma cuidado, meu rapaz Ventou, ventou, ventou ventania Sara vai